Katibu Mkuu Wizara ya Madini, Heri Mahimbali, hii leo amekutana na kuzungumza na washauri wa kodi kampuni ya Coopers Limited, Deloitte Tanzania na KPMG katika kikao kifupi kuhusu maandalizi ya mpango mkakati wa miaka kumi wa Wizara ya Madini jijini Dar es Salaam. Kikao hiko kimefuatia maelekezo ya Waziri wa Madini, Dr. Doto Biteko, aliyoyatoa hivi karibuni wakati akimtambulisha Katibu Mkuu wakati kwa watumishi wa Wizara ya Madini. Kikao hicho kimezungumzia pia kuhusu shughuli mbalimbali za uchimbaji wa madini zinazofanyika na matarajio ya sekta ya madini katika kipindi cha miaka kumi ijayo. Wengine waliohudhuria kikao hicho ni mtendaji mkuu wa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST Dr. Musa Budeba, mkurugenzi wa sera na mipango Augustine Olal, kamishna msaidizi wa madini Maruvuko Msechu, mkurugenzi wa ukaguzi na biashara ya madini Tume ya Madini Venus Kasiki na kaimu meneja uwekezaji na mipango STAMICO Nsalu Nzoa.